Thank you. әуе көкпаркөз ерімбағайын көкпаркөз ерімді өзбекстан республикасына қазақстан республикасына белгілі 2019 жылғы алтын тұғырдың иегері осы жердің тумасы жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз басып келе жатыр ағайын әй бөлексің мәреге тұрыла мықты бол мықты жетінші январ күні жерде қоқтар бар ғалымжан өт таста арман арман қожа Өт бәрекелді ол емес па кімге жомарт керек. Шымкет шымкент жоғарғы мәреде қазыналы қария қаны қаналбай қажы ақсақалдың атыменен аттың аты ақтанау өзбекстан қазақстанға белгілі жақып қажы көкеміздің баласы ғалымжан шабандоз тастадағай айқожа көкеміздің баптауындағы тұлпар бұл жоғарғы мәреге қазыналы қария таналбай қажы ақсақалдың ақтанау есімді атыменен айқожа көкеміздің баптауындағы тұлпар жақып қажы көкеміздің баласы өзбекстан қазақстанға белгілі ғалымжан шабандоз жоғарғы мәреге тастады ағайын